ඉතිං ලර්න් එච්චාරමෙන් සිංහල සමගින් සම්බන්ධලෙන්න ඕල හැමෝම තාමත් ආදරින් පිළිගන්නවා ආයිබෝවන් කියලා අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු නිතාමත් වටිනාම මාතෘකාවක්. එතමා මෝටිවේශන් ගැන කොහොමද අපි කෙනෙක්ට මෝටිවේට් කරන්න. මෝටිවේට් කරන්න අමාරුයිද ලෙසිද. මේ දේවල් ගැන තමා අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලර්න් එච්චාරමින් සිංහල තුළින්. ඉතිං මෝටිවේෂන් uh, කියන එක ගැන කතා කරපුවහම අපි හැමෝම කතා කරන මේ වචන ගැන motivation motivation motivation ඕනම කෙනෙක් මේ වචනේ දන්නවා. motivation කියන එක අපේ ජීවිතේට අවශ්‍යම දෙයක්. motivation නැත්නම් අපිට ජීවත් වෙන්නටත් අවශ්‍ය අවශ්‍ය නැත්තාවේ නැති වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ motivation නැති වුණ තැනදී තමයි කෙනෙක් හිතන්නේ මගේ ජීවිතයෙන් වැඩක් නැහැ කියලා. අපි හැමෝම තුල යම්කිසි ආකාරයක motivation එකක් තියෙනවා. මහපාරින්න ගියක් දොරක් නැති කතා කරන්න කෙනෙක් නැති ආදරය කරන්න කෙනෙක් නැති යාචකයෙක් ගත්තත් ඔහුටත් යම් කිසි මෝටිවේෂන් එකක් තියෙනවා මොකද ඔහු තාමත් ජීවතුන් අතර. ඔහු හිතන්නේ ජීවිතේ නැති කර ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ මොටිවේෂන් කියලා කියන්නේ එනර්ජි එකක් අපිව ඉස්සරහට අරන් යන්නේ. ඉතින් මේ මොටිවේෂන් එක අඩු වැඩි වශයෙන් මිනිසුන් තුල තියෙනවා. මොටිවේෂන් එකක් නැත්තරම නැති කෙනෙක් නැහැ. මොටිවේෂන් එකක් නැත්තරම නැති වෙන්නේ ඔහු ජීවිතයෙන් සමගන්න හිතන දවසේ. ඉතින් වෘතිකයන් වශයෙන් ව්‍යවසායකයන් වශයෙන් කළමනාකරුවන් වශයෙන් හරි දේශකයන් වශයෙන් හරි මිනිස්සු වශයෙන් හරි අපිට සිද්ධ වෙනවා එක්තර අවස්ථාවක තවත් කෙනෙක් මෝටිවේට් කරන්න ඔහුට එනර්ජයකක් දෙන්න මේ දෙ කරන්න කොහොමද එක අපි අද සාකච්ඡයකන බලාපොරොත්වෙන ඉතින් ඉස්සරලාම ඔබ තව කෙනෙක් මෝටිවේට් කරන්න කලින් be motivated by yourself ඔබ ඔබ විසින්ම මෝටිවේට් වෙන්න. be motivated. ඔයාම motivate වෙන්න ඉස්සලා. ඒ කියන්නේ ඒ තව කෙනෙක් motivate කරන්න කලින් ඔයා motivate වෙලා ඉන්න. motivate වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයා දැක්කම ඔයා තුල ලොකු energy එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි දැකලා තියෙන සමහරලාට positive thinking ගැන කතා කරනවා. නමුත් ඒ පුද්ගලයා තුල යම්කිසි පෙනුමෙන්වත් ඔහු තුල positive thinking එකක්, ඒ කියන්නේ ධනවාදී සිතුවිල්ලක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඉස්සරලාම තමන් motivate වෙන්න තව කෙනෙක් motivate කරනට වඩා මෝටිවේට් කරන්න කලින් එකනම් අංක එක දෙවන එක තමා හොඳ ඉලක්කයක් දෙන්න ඉලක්කයක් දෙන්න ඉලක්කයක් කියලා කියන්නේ ඔහුට ළඟා කරගන්න බැරි ඉලක්කයක් නෙමෙයි ස්මාර්ට් ප්‍රින්සිපල් තියෙන ගෝල් එකක් දෙන්න නිශ්චිත මනින්න පුළුවන් ළඟා කරගන්න පුළුවන් යථාර්ථවාදී ඒ වගේම යම්කිසි කාල රාමුවකට යටත් ඉලක්කයක් දෙන්න එතකොට ඒ ටයිම් ටයිම් මොන්ට කරලා බලන්න මේ පුද්ගලයා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ ඉලක්කයට යනවද කියලා. ද උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට පුළුවන් uh, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ව මෝටිවේට් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් uh, දවස්සකට ඔහුට ඉංග්‍රීසි වචන පහක් පාඩම් කරන්න කියන. හොඳ ඉලක්කය. ඒ පහ අපි හැබැයි අපි ඊළඟ දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම මොනිටර් කරලා බලන්න ඕන මෙයාට මේ වචන පහ පාඩම්ද කියලා. රයිට්. එමනම් ඊට පස්සේ අපි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕන. මෙයා සමහර වචන පහෙන් මෙයාට තුනක් විතරක් වෙන්න මතක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ලාවේදී යාට අපි නෙගටිව් විදිහට කතා කරන්න හොඳ නැහැ. බලන්න ඔයාලට වචන පහක් පාඩම් කරන්න කියලා ඔයා වචන තුනයි පාඩම් කරේ. මම ඔයා ගැන සැහැමටපත් වෙන්නේ මෙහෙම කියන්න නරකයි. මේ වෙලාවෙම මිනිස්සු එන්කරේජ් කරන්න ඕනේ. very good. ඔයාට තුනක් පුළුවන්. ඒ විදිහට ෆොලෝ අප් කරන්න ඕනේ. කෙනෙක්ව යම්කිසි ඉලක්කයකට හරියන්න. ඉතින් මේ සරල උදාහරණයක් මම දුන්නේ. සංකීර්ණ උදාහරණයක් ගන්නත් පුළුවන් ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම තැනකදී මෙන්න මේ ෆලෝ අප් කිරීම අවශ්‍යයි. ඉතින් මූලධර්ම දෙක තමයි ඉස්සල්ලාම තමන් තමන් මොටිවේට් වෙන්න දෙවෙනි කාරණය තමයි ඉලක්කයක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් පිරිසක් නන්ද දෙපාර්තමේන්තුවක් ඔය ගත්තොත් දෙපාර්තමේන්තුවේ හොඳට මෝටිවේට් කළා වැඩ කරන කට්ටිය උදාහරණ වශයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මානව සම්පත් අංශයේ ඉන්න කමල් බලන්න. එයා හැමදාම උදේ කලින් වැඩට එනවා. එයාට වැඩක් දුන්නොත් එයා හොඳින් කරනවා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ දෙන්නම එකම අධ්‍යාපන මට්ටමේ ඉන්නේ. එකම අත්දැකීම ඔයගොල්ලෝට තියෙන. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාටත් පුළුවන් කවල් වගේ ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් උදාහරණ සෙට් සෙට් කරන්න ලිවින් එක්සැම්පල්ස් දෙන්න. හැබැයි මෙතන තවත් දෙයක් මිනිස්සු ඒ විදිහට සංසන්දනය වෙනවටත් අකමැති. ඉතින් ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේ තුලින් ඒ අදාළ පුද්ගලයන් දෙන්න ගැටෙන්නේ නැහැ කියලා වග බලා ගන්නත් ඔබ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම නායකත්වය සපයන්න ඕනේ. ඔබ හොඳ ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. පනිෂ් කරන්න නරකයි පුද්ගලයන්ට. මෝටිවේට් කරන්න. හැම වෙලාවෙම හොඳ එනර්ජි එකක් දෙන්න. වචනෙන් හරි ඔහුව උනන්දු කරවන්න. ඉතින් එහෙම කරොත් තමයි ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ කෙනෙක්ව මොටිවේට් කරන්න. මතක තියාගන්න දඬුවම් කිරීමෙන්, පනිෂ් කිරීමෙන්, තර්ජනය කිරීමෙන් අපිට කවදාකවත් කෙනෙක්ව මොටිවේට් කරන්න බෑ. මොටිවේට් වෙන එක වෙනවාද නැද්ද කියන එක ඒ පුද්ගලයාගේ choice එකක්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ ඒ සඳහා පොඩි තල්ලුවක් දෙන එක පමණයි.